Wisst ihr, bald ist der Sommer da. Die ist eigentlich schon fast da, aber ihr kennt ja Deutschland mit Regnen und so. Wir wollen auch unsere Bälle auf Sommersachen drehen. Was sind denn Sommersachen? Ja, was fällt euch dazu ein? Mir fällt sofort ein Grillen auf so eine Kohle. Aber ey, für euch tun wir das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt uns auch gerne Dislikes geben, aber ey, wisst ihr was, Mann? Wir werden euch schon irgendwie beeindrucken, okay? Auf jeden Fall mache ich jetzt meinen Motor an. Oh, fuck, der Wagen ist am Arsch. Ey, schieb mal an. Wow. Wow. Mann, warum geht der Motor nicht an, Alter? Ach so, weil er auf D ist. Also, <laughs> da haben wir den AMG. So, ich will keine Umwelt verschmutzen. Ich muss ganz schnell los. Peace out, man. This video var representert van Barkla Minashako IO.